ああ座りましたああ腰が腰がダメだああ最後まで役が立たなくてごめんごあ、ん間に合った本当にああ入りましたかあ、スリーカウントスリーカウントのスクールボーイでした 信じよ信じまいそのくだらない最後でなんでゴールデンラブスの試合があってなんてみんな期待してくれたのにああびっくりさせてごめんねででも一つのいいことがあるんだよ今日のダブルチームはまさかピータりじゃないですか <laughs> まあ、問題ない問題ないですまあ今度はね ROH でゴールデンラバスがバラバラでシングルマッチしないといけないですブスさんはハイマンページだね、はい、俺はコール結果を残さないと勝たないとそうだね絶対にこの試合でクイックのスクールボーイとかスモールパッケージとか 終わらせたくない、だから新日本のファンの皆さん ROH のファンの皆さん世界のファンの皆さん楽しみにしてね絶対にそこでアメリカでゴールドラブの勝ちだ、うん、改めて本当にすみませんでした ごめんなさいいやいやいやいやいやまだまだですよまだこれからだから、うん、聞こえてきたのああ大聞こえてますね氷はそこでマイクピールしてるいらない邪魔しようか、 <laughs> じゃあリングで普通に普通に帰りましょう、 あ <laughs> あ背中がああそれは最後じゃないんですよ、はい、ゴールデンラブですかまだまだそうこれからこれから今日ダブルチームは完璧でしたけど結果だけはねごめん今度今度こそ結果も素晴らしい素晴らしいのを見せるように頑張りましょう、はい、頑張りましょう Goodbye and good night Comments, yeah? talk a little bit. You're not gonna ask us any questions like normal. Nobody asks any damn questions around here. You know what being a wrestler is? Because the definition is all sorts of screwed up. Some people assume it's it's bullshit chain wrestling. oh, oh, British style. oh, 50 points. That's not what wrestling is. The hell out wrestling is everything. Wrestling is this right here. That's wrestling. I gave my blood for the Bullet Club. I designed a new logo for the Bullet Club. Why the hell am I the bad guy in this narrative? I called out their publicity stunt because that's what it was. But I'm not going to take the evening. I'm not going to take the evening. Oh. Pay window. Oh. Pay window. We win. The Golden Lovers big reunion tour. They were taking it all around Japan and it ended right here. It ended in Rigoku. It ended with a loss. Ibushi is not what he used to be. You know, Kenny gets with his ex-boyfriend. when you get with your ex, it's never like it was the never first time. Never the same. Never the same. Never the same. You see the, the blood and the sweat pouring from that man's head. That's leadership. That's somebody who will put their life on the line for guys like me, for the Bullet Club. And Kenny Omega goes back to his little ex and he swings a chair at Cody, but he swings a chair at me. At me. What have I done to Kenny? Not a damn thing. But that's his definition of leadership. When he wants it, he does it. He swings a chair at me, fine. Fine. Kenny would never lay his life on the line for me like Cody has. Cody is a leader. Kenny is a damn fool.